रोटी कचकेली अंदर रोटी ओपंडला ता सजदा ता सजदा मॉडल ता सजदा पेंड बाजा से प्यारे प्यारे दुल्ले राजा देवा यहाँ कैसे संभाल के रखना जब बाबा होगा हम आके को लेंगे सब में संभाल जी बाबा या बाबी दोनों <laughs> Asha and thank you Bimla हाँ जी आज आप आए एंड आपने हमको इतना इतना प्यार से हमको दोनों को आशीर्वाद दिया थैंक यू भगवान का जोड़ा बना रहे थैंक यू आप लोग की खूब नाम तरक्या हो गए और ऐसे दो फ्लैट हो गए आपके जैसे आपने बड़े बड़े सिंगर हो के और नाम है ऐसे आप लोग का हाँ, नाम हाँ। हो पूरे फिल्म लाइन में जाते हैं जी अपना कपिल शर्मा है हाँ। अमिताभ बच्चन जी है सब सब यहाँ गणेश जी है तेरा माले पे उनके हम जाते हैं अलका याग्निक भी रहती है ना यहाँ जी जी हाँ उनके अम्मी जाते बेटी की शादी हुई थी जब हाँ हाँ हाँ सब जगह जाते हैं ऐसा हमेशा आपके घर में खुशियाँ आवे थैंक यू जी thank you thank you thank you thank you so much और हमारे यहाँ बढ़िया सी बधाई देना जैसी आपकी बहू आई है वैसी आवे मेरी बधाई हाँ, हाँ, हाँ। आज पूरा लूंगी सवा लाख सोने की निशानी सोने की निशानी ले जाऊंगी ये देवत्कार बड़े परवा दो दूध ना पुतो पलो दिल की इच्छा पूरी हो जिस काम में